Ben voilà, on est parti depuis 10h05. Capitaine euh, Jeff, yes, qui est là, et moi-même. Ça semble bien calme, bien plat. Voilà, on espère arriver sur les coups de 17h, 17h30, si tout se passe bien. Voilà, on vous donnera des petites news euh, en cours. Bisous les loups Voilà, ça y est, on est arrivé. Là, c'est l'heure de l'apéro avec le capitaine. J'ai fouille. Petite ambiance salsa sur euh, le rêve du large. Et petit mouillage, tranquille. Assez rigolo, on n'a pas eu de vent de la journée. On arrive pour choper la bouée. 15 nœuds. C'est pas mal, chef. Hein. voilà. Captain Jeff Paris.